各国应该都一样吧。雷克萨斯名汽车呢，他们的欧洲的分公司。 திருவாங்க долбана в рот, блядь. Восходом багря. пусть пиццу Нет, надо добрать какой-то... Ой, блядь! Сука! Пиздец. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Пипец! Жесть! Пошел, да раз, блядь. По городу на мотоциклах. Им уже неинтересно вообще. Совсем это неинтересно. Да? Более того, они понимают э, степень рисков и опасности. Да. Потому что да. Macaco. что можно было. Ну, ёб твою мать, Вадик! Мужским командам и может найти с ними общий язык. Если изменятся студентские юношеские баскетболы, разы... А куда ты говоришь? Ебать! Типа, ёбаный петух! Ёб твою мать! I'm Ух ты, ух ты, ух ты, это что такое? Почему, почему именно рэпа я? Мы скульптура на дом! Бирюльки не играют, понимаешь? по-моему, э, в том году, по РОТВ, если не ошибаюсь, была такая передача вот на эту тему. Ёбаный! Вот уже базовая вода она стоит. Meu